Astăzi vreau să-ți improvizez despre a alerga. Uh, bănuiești, probabil, sunt într-un taxi. Uh, sunt foarte bucuroasă că uh, sunt aici și filmez în locuri ciudate. Ideea este că n-am timp și atunci alerg către un loc extrem de frumos. Merg la un workshop al lui Grațian Sonu. Ideea este că alerga pentru mine este ceea ce spune un prieten foarte bun de-al meu care are un handicap destul de dur locomotoriu și nu prea poate merge normal, visul lui, spune el, este să alerge. Eu am rămas trăzită când mi-a spus, uh, m-am simțit uh, vinovată că am drame, că cine știe ce, sunt supărată că nu știu ce probleme am. Uh, uităm să ne bucurăm că respirăm, că alergăm. Iar acum mă gândesc că a alerga e important și pentru către ce. Unii oameni alergă către moarte, alții către viață, așa că să ne alegem către ce alergăm. Tu ce crezi despre asta? Ceau!